ari uko nashatse umugore tukamarana imyaka ine nkubitwa inkoni z'umugore akwibaza ati se wakubitwa gute yakurushaga imbaraga byarimeze bite ndakubwiza ukuri yarankubitaga rimwe ndibuka mvuye ku kazi abuza umukozi guteka abuza umukozi kufura nje urezi ko hari igihe umuntu agera mu rugo ashonje nsanzwe nta kintu ugenda avaniye kagewe nirwaneho ushaka icyo gutamira afata nari maze gufatisha imbabura ko gazi yari yashize hmm. eh, bafata imbabura amaze kwifatisha amenamo amazi hanyuma afata ya makara amenyemo amazi ayamena mu mutwe kugeza ubwo ngewe ubwanjye twari tujyanye abana babiri yaje gufata abana ntahari abasiga mu rugo ari bato cyane arigendera amaze kugenda ashakwa n'umuhungu w'umuturanyi twari duturanye urumva niba ari igikomere kindi nacyo nahuye nacyo n'icyo ngicyo mm. urumva hari ukuntu umugore ashobora kugucika akagenda akajya aho utazi akajya ahantu utazi utanamwumva mm. ariko reba ahantu yagiye akajya kuvoma anyuze ku irembo iwawe yesi amahoro y'imana kuri mwe mwese aho muherereye hose nshimira umuntu wese wumva ikinyarwanda kuko nibo dufatanya kumva izi nkuru zikoze mu kinyarwanda dushimira na buri muntu wese wakoze subscribe kuri Yellow TV ndagira ngo nkubwire yuko utigeze utakaza umwanya wawe niyo mpamvu natwe buri munsi duhora dushaka kukwereka buri kimwe cyiza nk'umuntu wakoze subscribe ushaka kuba umunyamuryango kandi mwiza niyo mpamvu natwe tugushakira abatumirwa bakugezaho ibintu byiza kandi bizima kuko nicyo cyakuzanye reka tumwakire rero ni umugabo mukunda kumubona kuri yoro tv ni ubwa kabiri ahaje eh, tugiye kubana mu kindi gice cya kabiri cy'ubuhamya bwiwe turakwakiriye kuri yoro tv murakoze cyane imana ibaho umugisha mm. eh, nitwa mazimaka jean pamusene ngira ngo abakurikiye ikiganiro cy'ubushize twagiranye cy'ubuhamya bwanjye mm. benshi ngira ngo baranyumvise n'amazina baranzi ariko reka nibwire wenda nk'ubu bagiyeho aribwo bwa mbere Eh, nitwa mazimaka jean pamuseni ndi uwo mugabo ushima mm. imana yego mm. ah, igice cya mbere cy'ubuhamya bwawe wari uri kutubwira ukuntu ah, umubyeyi wawe yakubyaye akaguta ku munsi wa mbere ukiri no muri nyababyeyi ah, ariko ubu kugeza akanya ugiye gukomeza igice cyawe cya kabiri cy'ubuhamya umaze kuvuka umaze gukura umaze gukizwa ugiye kuduha igice cya kabiri hari aho wasoreje uvuga yuko umugore yajyaga gukubita nyamara hari uko wari umeze ubu ugiye kutubwira nyine kuri icyo gice hmm. murakoze cyane ah, ntabwo ari igitangaza cyane kuko ubundi mu buzima nakuriyemo cyangwa nabayemo ni ubuzima bw'umubabaro reka mvuge gutyo hmm. ah, cyangwa se bw'agahinda bitewe buriya kuvuka niba ari igikomere cya mbere kibabaza kibaho mm. ni ukuvuka mu muryango bakakwanga mm. ah, ntibakwemere mm. noneho ukanamenya yuko mama yagutaye ah, hanyuma rero ibyo bintu byarankomerekeje cyane ku buryo hatari yesu nta wundi muntu wari kunyomora hanyuma nashoje mbwira abantu yuko igikomere kindi cyankomerekeje cya kabiri ari uko nashatse umugore tukamarana imyaka ine nkubitwa inkoni z'umugore mm. ah, wakwibaza ati se wakubitwa gute yakurushaga imbaraga byarimeze bite mm. nari mfite itegeko ngewe mm. nagenderagaho eh, nari mfite akazi katanyemerera gufata umwanzuro mpubutse nari mfite akazi katanyemerera kuba nakora ikintu icyo ari cyo cyose bitewe n'icyo ndi cyo ariko nendaga kubwira abantu yuko imana ibohora ariko jya ubwanjye umugore iyo nabaga ndi ku kazi nari mfite abo mm. ariko naba ndi mu rugo nanjye nkayoborwa mm. ndakubwiza ukuri madamu wanjye yarankontorora n'ubu iyo mbyibutse ndaseka nkibaza bundi buriya byari byarangendeye gute ubundi hari umudayimoni witwa kimbira igiti ni umudayimoni mubi cyane utuma umuntu abura ijambo akabura agaciro ahavuka aho yashatse mu bo bagendana ukaba uri umuntu waho gusa uri baringa yigendera umeze nka kimwe kirinda ibigori cyangwa umuceri mbese nari imeze nk'iki sinzi uko nayivuga nari imeze nk'abaringa yibera aho ngaho uwo mudayimoni witwa kimbiri gitere nawe iyo yaguteye mm. agutera n'icyo bita icyangiro eh, hari n'undi rero abagande bavuga ngo witwa tura ni kwicaza hasi mu buryo bwose ukabutazamuka haba mu mwuka ba mu mubiri urumva hari n'umudayimoni wa gatatu witwa vakusente niko abagande bamwita va ku mafaranga nyine mm. wewe ukajya uyafata anyura mu biganza ariko atambuka yigendera umeze nk'akamashini kayabara <laughs> eh, eh. urumva uwo mudayimoni nawe ni mubi cyane mm. ubu muvandimwe tugira abantu benshi mu biganza byabo ibi biganza bona binyura mu ubutunzi bwinshi ariko bakayoberwa uko bugiye pe hanyuma rero ndaga kukubwira ngo imana yonyine niyo ifite urufunguzo rw'ibizakubaho mm. madamu twamaranye imyaka ingana gutyo nkubitwa kandi ifite agaciro mfite n'imbaraga n'ubu gutyo urambona gutyo ndeba urabona atari ibindi bindi nta mm. mugore apfa kunyegera ngo ankubite mm. muvandimwe nakurya n'amenyo ariko niba apfa kunkubitira buferi eh. ariko ngewe <laughs> ndakubwiza ukuri yarankubitaga rimwe ndibuka nari ku kazi abuze umukozi guteka abuze umukozi kufura nje urezi ko hari igihe umuntu agera mu rugo ashonje nsanzwe nta kintu ugenda avaniye kagewe nirwaneho nshaka icyo gutamira afata nari maze gufatisha imbabura kuko gazi yari yashize hmm. afata imbabura amaze kuyifatisha amenamo amazi hanyuma afata ya makara amenyemo amazi ayamena mu mutwe ibyo ngibyo ndabyihanganira kuko hari hari itegeko rivuga yuko umugore numukoraho hmm. bikasohoka ugomba gufungwa noneho n'urwego rwanjye ni njye wagombaga kuba namucungira umutekano urumva ntabwo ari njye wagombaga kuwica hmm. bituma rero nihangana gutyo muri urwo buryo nemera inkoni z'umugore kugeza ubwo ngewe ubwanjye twari tujyanye abana babiri yaje gufata abana ntahari abasiga mu rugo ari cyane arigendera amaze kugenda ashakwa n'umuhungu w'umuturanyi twari duturanye urumva niba ari igikomere kindi nacyo nahuye nacyo n'icyo ngicyo mm. urumva hari ukuntu umugore ashaka kugucika akagenda akajya aho utazi akajya ahantu utazi utanamwumva mm. ariko reba ahantu yagiye akajya kuvoma anyuze ku irembo iwawe muri make bakuriye agapapu wariho agapapu birenze n'agapapu Mm. Eh, kuko sinzi urwego nabishyiramo buriya agapapuro hari igihe umuntu agapapuro agatakara hasi ugahita umutanga kubifata mm. ariko noneho ibyo uwo muhungu yankoreye birenze agapapuro umugore nawe kugira ngo buri mwanya yabaga agiye kuvoma yabaga agiye ku isante mm. kandi yanyuraga iwanjye ibyo nabyo byarankomerekeje kugeza mu rwego nabuze ikintu nkora buriya hari igihe umuntu ahura n'ibibazo hari igihe umuntu yanga gusenga neza agasenga ibibazo byaje ariko reka ashishikariza abantu bakurikiye yero tivi mujye muza mbere ibibazo bitaraza mujye muza mbere mutarahomba mwebwe mucuruza mujye muza mbere mutarahura n'intambara mu rugo mujye muza mbere mutarahura n'amatage cyangwa ibibazo bikomeye mubanze muyoboze imana inzira y'icyo mwakora rero naje kugira umugisha eh, rumva uyu mudamu wankubitaga ndagira ngo abantu bave mu rujijo ntabwo ari we tukiri kumwe mm. kurumva twari dushakanye tudasezeranye akimara kugenda imana inkorera akantu keza kameze gutya uwo mugabo wamutwaye bahita barasezerana hmm. urumva ubwo hajemo umupaka hagati yanjye nawe biba byemewe kuba nafata undi mwanzuro nanjye nkashaka ubwo hmm. ah, akimara yasezeranye mu kiliziya gaturika asezerana ku murenge hose ubwo njye mbabohotse gutyo aribwo nahise ninjira mu bintu by'imana cyane ntangira gusenga bavandimwe mukurikire kino kiganiro mwiyegereze imana musenge iwanyu byaranze ku nshuti biranga mu kazi biranga ku isoko nta ntakiriyo ubuzima busigaye ku isoko nyongere mbasubiriremo ku isoko nta kiriyo ubuzima busigaye ku isoko muze twegere imana dusenge niyo itajya itetereza abayisunze mm. rero muvandimwe naje kubona nyine imana yaranshumbushe nyine urabyumva uyu mujyi niho nakorewe muri uyu mujyi abana banjye atya bafite eh, mu makuru mfite ntabwo ari uguharabikana niwe wanyihamagaye yambwiye ati nubwo nagutaye nirukiye ngo ibyinshi ariko n'uwo nasanze nawe ntituri kumwe hmm. eh, bya bintu by'abanyarwanda ngo wirukira ugusiga ugasiga wirukira ugusiga ugasiga ugusanga yego hmm. ubwo rero urumva mu buryo abayemo batandukanye nawe babyaranye abana bane urumva ubwo agize abana batandatu ariko abangengera bafite bari mu gituza cyanjye imana yamuhaye uburyo bwo kuba baba bari kumwe nanjye kandi bararya barambara babaho uko imana ibishatse nta kintu ushinja uwiteka ariko urumva ko imana niyo yanyomoye ibikomere reka ashishikarize cyangwa mbwira abantu wenda baba bababaye muri ubwo buryo babwire ngo hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'imana muvandimwe uba yero TV hari igihe abantu bagira ngo imibereho yawe nibo ariko ntabwo ari bo imibereho yawe ni imana kubera ko iyo umuntu akugiriye neza ntabwo ubona umuntu ubona imana yakugirira neza nabwo ntubone iyo umuntu aguhemukiye ntabwo ubona umuntu ubona satani yakugirira neza ukabona imana rero ntiwite ku byo wumva n'ibyo abantu batekereza kuko nabonye imana inyuze ijwi mu majwi ikavuga ijambo ikavuguruza amagambo imana inyuza ijwi mu majwi ikavuga ijambo ikavuguruza amagambo ni umufasha rero utabura kuboneka byagura mu makuba ndamushimira kuko yanyomoye ingoma uyu munsi eh, yaranshumushije nakoze ubukwe nambara ikoti karuvati umudamu wanjye yahaga iruhande rwanjye yitwara Kitimana venasiya yampaye yashumbushije ah, ubu turi kumwe kandi tuguwe neza turashimira imana ndumva ah, nasengera abantu abahuye n'ibyo bibazo ni benshi ni benshi muvandimwe ntirengagize ko hari igihe abantu babana ari kumwe ariko baratandukanye mu ibanga hamwe afite icyumba cye afite icyumba cye mm. ibyo tuzabiganira ikindi gihe eh, harimo n'abantu baba baradevurushije mu ibanga bakaba bagahurira muri salo gusa mm. ariko ntawe uvugisha undi rero ndemera imbaraga z'imana ko zigikora eh, samusoni niwe wahuye n'ibibazo bikomeye ariko ageze mu kaga karekare hagati ya filisitiya abwira imana yibwira ngo wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe arayibwira ngo kandi wibuke ko narwanya ishyaka asenga ku mirongo wa makumyabiri n'umunani aravuga ngo w'igice cumi na gatandatu abacamanza cumi na gatandatu makumyabiri n'umunani nibwo yasenze ari hagati y'abafilisita bagiye kumwishima hejuru aravuga ngo mana uwiteka ndakwinginze umpa imbaraga aka kanya gusa kugira ngo mpore amaso yanjye yombi abafilisitiya abafilisitiya bari bagiye kumwishima hejuru byarangiye rero hari igihe abantu bategura ibirori byo kwishima hejuru y'abandi ariko imana nayo irimo itegura ibindi ndashimira imana ko abantu bategura ibirori byo kwishima hejuru imana nayo irimo igira gute itegura ibindi mm. imana rero ibaha umugisha mwebwe mwari mukurikiye ero tivi turabashimiye mwari mugana na porofeti ye reka dusengane nawe wewe wajugunywe wewe ah, ubayeho mu buzima bubi mu rugo rwawe nta mahoro ufite nubwo bigaragara abantu barabizi ko ukomeye pe abantu barabizi ko uri n'umutunzi abantu barabizi ko ufite ubushobozi bwose ariko nta mahoro ufite umeze nkande nka zakayo zakayo yabuze amahoro yayabonye ariko yuriye igiti eh, agiye kureba yesu nabwo agiye kumureba asanga abantu ni benshi hari ibintu byinshi byitambika kugira ngo utinjira mu masezerano yagiye kumureba asanga ngo abantu ni benshi kandi birigaragaza ko yari mugufi biravuga ngo yurira igiti ariko iyo nsomye bibiriya nta hantu na hamwe zaka yigeze anyeganyeza amashami ngo yesu ko ari mu giti ahubwo yesu ubwo yageze munsi y'igiti amenya ko zakayu ari hejuru ndagira ngo yesu nagera iwawe amenye ibyawe byose yesu agutekerezeho yesu akwigeho kugira ngo nawe wururuke mu bibazo urimo wururuke kwa mwe ngururuka kuko nkwiye kurara iwawe kandi nkwiye kurara iwawe ngo bose bavuza induru bamwe batora amabuye abandi batora ibiti ariko Yesu aravuga ngo ndarari wawe. rero reka nkubwire ngo eh, amagambo yose wakumva bakuvuga ibi mashyari biki byose ndashaka kubwira ngo niba Yesu aje ararari wawe nta kabuza hari ijambo zakayo yavuze rikomeye kuko bamwe baravuze ngo Yesu agiye kwirarira ku mukire zakayo yongeraho ijambo rivuga ngo jyewe abo nambuye ndabariha ndabakubira inshuro zirindwi abakene ndabaha kimwe cyakangaye cy'ibyo ntunze bose biyumvamo baravuga ati wa muntu koko arahindutse ariko byanga byakunda yesu yataje kwaza kwa zakayo ndagira ngo ku bw'iki kiganiro uyu munsi yesu atahe mu mutima wawe yesu atahe wawe ibindi eh, tuzabiganira nyuma imana iba umugisha nuko rero imana yanyomoye ingoma irantabara ngirira neza niva gutabarwa muzi ko umuntu watabawe ari amafaranga ari ubutunzi ari amamodoka ya ikintu cya mbere yesu yavuze yaravuze ngo mbasigiye amahoro atari nk'ay'abisi batanga urumva muvandimwe mm. amahoro atari nk'ab'isi batanga urumva ni ikinyuranyo kirekire mm. urumva hari amahoro ab'isi batanga urumva ko nabo bayatanga ariko y'agahe gatoya ariko yesu atanga amahoro y'ibihe byose reka dusengane imana mu izina rya yesu mana turagushimiye tugushimiye ko hari abumvise ubu buhamya cyangwa se eh, amagambo yose tuvugiye hano kuri iyi cano yero tivi ariko bagiye kubohoka bagiye kugubwa neza bagiye kubona amahoro yo mu mutima kandi ukaba ugiye kubasanga ukaba ugiye kubaganiriza ukaba ugiye kubahumuriza ukaba ugiye kubumura ingoma nk'uko wangenje ndetse n'abahuye n'ayo matage akomeye ukaba ugiye kubashumbusha kuko uri imana ifite eh, ubutunzi bwinshi mu biganza ni wewe utoranyiriza umuntu ibimukwiriye ni wewe uzi ikigomba kubanza ku buzima bw'umuntu turagushimiye rero kuko natwe tugufite ntabwo twifuza undi murengezi uko tuyoboye turabishimye kandi biratunyuze urakoze komeza ube mu ruhande rwacu Eh, ube mu ruhande rw'abakurikiye Yero TV ube mu ruhande rw'abantu bababaye mu ruhande rw'abantu batishimye nabo wongere ubaha ibyishimo mu izina rya Yesu amen yari porofete birestaye imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu